Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Tem como emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Talvez você tenha até já se perguntado. Ai, professor, então, eu queria afinar a cintura, prender a barriga, mas eu queria também junto aumentar o bumbum, a perna, tem como? Ai, professor, então, queria aumentar o peitoral, os braços, as costas, mas eu queria ficar aquele abdômen tanquinho, sabe? perder essa barriga aqui? Tem como? Por muito tempo eu acreditei que não tivesse como. Nós sempre escutamos, e há 10 anos, há mais de 10 anos atrás, quando me formei, era sempre a velha história. Se você quiser, primeiro você vai ter que perder gordura para depois ganhar massa muscular. Porém, atualmente, os estudos têm mostrado que não é mais necessário fazer esse trabalho duplo. Existem treinos capazes de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. E é sobre eles que eu vou falar hoje. Segundo a ciência, é possível sim fazer os dois juntos, porém, não é todo mundo que consegue fazer isso junto. E eu vou te explicar mais no final por que, que não é todo mundo que consegue fazer isso. O que, que você tem que fazer para conseguir esses dois resultados ao mesmo tempo. Segundo um estudo publicado em 2012 no Jornal Aplicado de Fisiologia, feito lá na Duke University Medical Center, na Carolina do Norte, eles pegaram 119 sujeitos e dividiram em três grupos. E esses três grupos, um grupo fazia somente treinamento aeróbio, outro grupo fazia somente musculação e o terceiro grupo fazia musculação mais treino aeróbio. E os resultados foram, o grupo que treinou só aeróbio perdeu gordura e não ganhou massa muscular. O grupo que fez só musculação ganhou massa muscular, mas não perdeu gordura. Porém, eles colocaram um ponto, um quesito nesse ponto que foi que nesse estudo eles não encontraram emagrecimento com a musculação. Porém, eles citaram vários outros estudos que, que através de determinados protocolos de musculação eles também conseguiram emagrecimento. E que o que eles acharam com a musculação é que ela diminui o percentual de gordura através do aumento da massa muscular e não da perda de gordura. Porém, tem suas ressalvas como eu acabei de falar. E o grupo 3 encontrou os resultados que muitos de nós queremos. Emagrecer e ganhar massa muscular. O que, que precisa fazer? Musculação e aeróbio. Porém, não é tão simples. Eles colocaram alguns pontos bem importantes nisso. Então, nesse próprio estudo, foi colocado que o quem treinou aeróbio mais musculação foi o, o, o treinamento que houve o maior número de desistentes, porque esse treino se tornou muito longo. Isso que eles colocaram como justificativa para esse grande número de evasão. Então, se você quer afinar a cintura e aumentar o bumbum e a coxa, vou te contar uma coisa. Você sabia que muitas mulheres, quando fazem isso, elas têm que comprar calça e mandar na costureira? Por quê? Porque para entrar na coxa, fica folgada na cintura. Daí elas têm que levar na costureira para afinar essa cintura da calça. Sabia? Mas isso é só uma curiosidade. E você, homem, quer deixar o peitoral marcadão, aquela camisa slim, difícil de entrar? Preste atenção nisso. Aqui vou ter que passar três passos necessários para você atingir esse objetivo de emagrecer ganhando massa muscular. Passo número 1. Um, esse treino tem que se basear nas suas condições físicas e mentais. Um é tão importante quanto o outro. Dois, o treino deve comportar a sua rotina e você tem que fazer o máximo para gostar dele, pois senão você não vai sustentar esse treino por muito tempo. Dessa maneira, não vai atingir seu objetivo. Então esse treino tem que ter um equilíbrio de volume. O que seria? Ele tem que ter o mínimo de treino possível de musculação para gerar o máximo de resultado e o mínimo de treino possível de aeróbio para gerar o máximo resultado. Para que esse montante, esse treino não seja muito volumoso e não seja desgastante demais, física e mentalmente, para você suportar ele por longos períodos. Então lembre, a direção é mais importante que a velocidade nesse caso. E três, para você conseguir sustentar esses dois pilares acima, esse treino tem que ser totalmente individualizado para você, pois ele vai comportar tudo a sua rotina, a sua alimentação, é todo um equilíbrio, esse treino tem que ser muito bem equilibrado. Então, foi justamente para te ajudar a atingir esses objetivos, de ter aquele corpo malhado, sabe? Magro e forte ao mesmo tempo, não gigante, magro e torneado. Eu criei a consultoria Lifeform, que são treinos focados em musculação mais treinamento de HIIT dentro da sua rotina com o menor tempo possível. É o máximo de resultado com o menor tempo possível de treinamento. Serão 12 semanas de treinamento individualizado que irão transformar o seu corpo. Funciona assim. Após sua inscrição, você vai receber uma carta de boas-vindas. Nessa carta de boas-vindas vai estar a anamnese, para eu te conhecer melhor, conhecer melhor tua rotina, conhecer melhor também o, o, seu, o, o, seu problema físico, sua condição física, se você tem alguma saúde, se você tem alguma lesão, para eu fazer esse treino justamente para você. Logo após, você vai receber um tutorial de como fazer os testes incrementais progressivos, que são os testes de esforço que você o teu real condicionamento físico para prescrever o HIT perfeito para você. Depois disso, você, depois de sete dias que você me, me forneceu essas informações, você vai receber daí os treinos musculação mais HIIT dentro da sua rotina. Mas também tem um bônus. Nesse bônus vai vir junto lá na carta, que é um bônus onde eu vou cuidar da sua mentalidade, do seu automonitoramento, que você vai estar em contato comigo semanalmente para falar como foram os treinos, como foi sua rotina, como está sendo o teu progresso. Pois somente assim você vai conseguir entender melhor do que te dá resultado e o que não te dá resultado. Estar em constante transformações para atingir o seu objetivo. Só há um único pequeno problema. Eu sou o único responsável para cuidar de todo o treinamento dos meus alunos, então essas vagas serão limitadas. Nesse mês eu abrirei somente 10 vagas, somente 10 vagas. Por quê? Porque eu prezo pela excelência do meu trabalho, prezo por cuidar com todo o carinho individualmente de cada um. E se eu abrir para mais pessoas, no momento eu não conseguirei dar a atenção necessária para garantir que você esteja fazendo o treinamento da melhor forma possível. Como esse programa tem duração de três meses, eu ainda não sei quando abrirei as próximas vagas. Então, se você quer chegar bem no verão, colocar o biquíni ou a sunga e se sentir bem e não sentir vergonha, faça esse processo já, comece já o seu processo de emagrecimento e de ganho de massa muscular, porque é no inverno que se constrói o corpo do verão. Para garantir a sua vaga ou saber mais, é só me mandar aqui uma mensagem, um comentário ou também um direct que eu vou te explicar tudinho como funciona. Aguardo vocês nos treinos. Beijo e até a próxima!